Salut Aujourd'hui, on va faire un hi-hat. On va même en faire plusieurs. Vous savez que mon truc, c'est plutôt le sound design, c'est-à-dire que je vais pas utiliser un module de percu, un module de hi-hat, je vais synthétiser le son moi-même. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que je fais un tuto là-dessus Parce que c'est quand même assez basique comme son. Bah, justement, j'ai un petit secret à vous partager pour rendre le, le son de hi-hat plus... Euh, plus. Hmm. Alors un hi-hat, ou charleston en français, c'est quoi C'est un bruit aigu qui passe dans un VCA, avec une ouverture courte pour un son de hat fermé et une longue pour un son de hat ouvert. Donc la clé pour ça, comme pour tout son de percu en fait, c'est mon enveloppe qui va contrôler mon VCA. Ici, il y a deux VCA en deux HP, on va en utiliser un. Je vais avoir besoin d'une source sonore aussi, évidemment. Et là, il y a euh, deux solutions habituelles. Soit on utilise un bruit, genre bruit blanc ou bruit bleu, j'en venir aux couleurs des bruits. Ou alors on utilise un cluster, une grappe de fréquences aiguës. J'ai pas testé cette deuxième solution, en tout cas pas dans le cadre de ce patch-ci. Je vais la tester pour la première fois devant vous. Mais on va commencer euh, par la solution bruit qui est la plus simple. Mon générateur de bruit, c'est le Noises de DND Modules. DND, DND avec l'accent. Euh, c'est des Bruxellois, ils font plein de modules, enfin non pas plein, mais ils font quelques modules super sympas, notamment un séquenceur de voltage de fou que j'aurais peut-être choisi à la place du Verbos Voltage Multistage s'il avait existé à l'époque. Bref, ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils font et moi j'ai leur Noises. Alors j'ai mis longtemps à trouver un générateur de bruit qui me plaisait, j'avais considéré le Rainbow machin de chez machin truc, mais il était cher et on n'en trouvait pas beaucoup de Après j'ai eu le Reback de quelque chose et je trouvais trop mou. Alors comment est-ce qu'un bruit peut être mou, je, ne sais pas. Mais en tout cas, finalement, j'ai trouvé le Noises qui me plaît vraiment. Et je vais vous dire pourquoi lui en particulier dans un instant. On voit qu'il a trois sources de bruit qui sont accessibles indépendamment ou euh, par une sortie mixée. Un bruit blanc, un bruit rose, un bruit rouge. Et donc, euh, il va falloir que je vous explique un peu ce que sont les couleurs de bruit. Voilà, je vais vous faire un petit dessin. Donc j'ai préparé de quoi faire trois schémas. C'est un graphe pour une représentation spectrale. Hein. On a la fréquence sur cet axe-ci et l'amplitude de chaque fréquence sur cet axe-là. Et donc ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est un bruit où toutes, on disait que cette ligne était droite, hein. c'est un bruit où toutes les fréquences sont au même niveau, ont la même amplitude. On l'appelle blanc par analogie avec la lumière. Quand on a toutes les fréquences, alors on parle plus souvent de longueur d'onde quand il s'agit de lumière, mais ça revient vraiment au même. Quand on a toutes les couleurs à la même intensité, ça donne du blanc. Ce qu'on appelle un bruit rouge, c'est plutôt comme ça. On a une pente de 6 dB par octave et plus de fréquences basses que de fréquences élevées. L'équivalent dans le domaine lumineux, ce serait que cet axe-ci serait les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Donc un bruit rose, c'est entre les deux, hein. c'est pentu mais moins, c'est une pente de 3 dB par octave. Le bruit rose euh, sonne plus naturel à notre oreille, il sonne plus équilibré. En fait, le bruit blanc a l'air de contenir un peu plus d'aigus, alors que ce n'est pas le cas. C'est dû aux propriétés de notre ouïe qui sont plus sensibles à certaines fréquences qu'à d'autres, et c'est pourquoi le bruit rose, bien que pondéré, nous semble plus naturel. Il y a aussi des bruits bleus, des bruits violets. <laughs> et c'est une explication très rapide et très superficielle parce que ce qui nous importe, c'est de savoir que le bruit rouge contient proportionnellement plus de basses que le bruit blanc et le bruit rose, c'est entre les deux. Si vous voulez un peu plus de précision, de rigueur, euh, l'article Wikipédia sur les bruits colorés n'est pas mal. Donc un hi-hat, c'est assez aigu. Peut-être que ce qu'il nous faudrait, c'est un bruit bleu, justement, mais on n'a pas ça. On va donc passer le bruit blanc dans un filtre passe-haut. Le, filtre n'a pas d'importance. Ici, j'ai le Morgasmatron, bon, c'est parce qu'il était là. On va utiliser un seul de ces canaux, et euh, voilà, on va patcher ça tout de suite. Paf Alors voilà, on a le générateur de bruit qui passe dans le filtre, voilà mon bruit blanc. Et si je le filtre en passe haut, donc j'enlève des basses, Alors, euh, un hi-hat, à l'origine, c'est une, une, cymbale, euh, c'est un objet résonnant, donc on peut mettre un petit peu de résonance. un peu beaucoup de résonance. En tout cas, quand la source est un bruit, il faut que ça résonne pas mal. Alors j'ai peut-être oublié de vous faire écouter un truc, ce serait bien que je vous montre comment ces trois couleurs de bruit sonnent euh, sans filtre. Donc au naturel, ça c'est un bruit blanc, ça c'est un bruit rose, et ça c'est un bruit rouge. On va maintenant mettre le VCA et l'enveloppe et se faire une petite séquence. Poum alors, euh, j'explique un peu. En jaune, c'est toujours l'audio. Hein. L'audio qui sort du générateur de bruit, qui passe dans le filtre, puis dans le VCA et vers ma sortie ligne. Et finalement, j'ai quand même utilisé les deux étages du filtre euh, parce que j'ai trouvé que mettre deux passes haut l'un après l'autre euh, donnait pas mal du tout. 2 passes haut 12 dB par octave, ça revient plus ou moins à un passe haut 24 dB par octave. Je dis plus ou moins parce que les réglages sont pas exactement les mêmes sur les deux. Euh, j'ai essayé bande passe, ça donnait pas mal non plus, faut un peu chipoter, faut chercher le son qui vous plaît. Je vous explique le reste du patch. En vert, c'est ma clock et mon trigger. En fait, je me sers de la clock euh, comme trigger. Donc clock pour faire tourner le séquenceur et trigger pour déclencher l'enveloppe. En rose, c'est le CV, donc j'ai un canal du séquenceur ici qui envoie du CV qui contrôle la longueur de l'enveloppe. Et l'enveloppe contrôle le VCA. On s'écoute ça, je commence par ouvrir le bruit blanc. Alors on peut vraiment chipoter sur la courbe de decay de l'enveloppe pour trouver la, forme qui, vous plaît le mieux. Euh, c'est pas tellement l'objet ici, j'en ai trouvé une qui me plaisait, on, va rester là. Euh, mais je voudrais vraiment euh, travailler le, timbre de ce charlet. Voilà, ça c'est pas mal. Le son est assez lisse. Comme souvent, les charlets synthétiques, ils ont un son assez lisse. Et je voudrais le rendre plus rugueux, plus rocailleux. Euh, dans un vrai charlet acoustique, euh, les deux cymbales raclent un peu les unes contre les autres. Euh, et je voudrais produire quelque chose d'un petit peu similaire. C'est ça le petit secret dont je voulais vous faire part. Le truc, ça va être de saturer l'entrée du filtre ou du VCA, enfin du module qui suit. Ici, j'ai essayé de mettre le filtre avant le VCA et vice versa. Et ce qui donnait le mieux, c'était le filtre avant le VCA parce que euh, l'entrée du filtre a une plus belle saturation pour l'effet que je veux produire que l'entrée du VCA. Euh, déjà, le noise il a un niveau de sortie très élevé, et c'est une des choses qui me plaît vraiment dans ce module, euh, c'est que c'est facile de saturer l'entrée du module suivant, et, même sa sortie a déjà un petit peu tendance à saturer quand on met les, volumes à fond, c'est pour ça que là que mon bruit blanc, il n'est pas à fond. C'était que je, je voulais pour commencer avoir un son un petit peu lisse, mais si je sature mon bruit blanc, ça ne change pas grand-chose. Parce que si on veut vraiment un son euh, rocailleux, c'est souvent la saturation des basses qui donne cet effet. Et donc, je vais monter le bruit rouge. Il va pas tellement s'entendre parce qu'il est complètement euh, évacué euh, par les, les, deux filtres passe haut, mais il va faire saturer l'entrée du filtre et aussi un peu la sortie du module, et ça va moduler mon bruit blanc comme je le souhaite je vous fais écouter. Alors, euh, c'est subtil comme effet. Hein. Je vous conseille d'écouter ça au casque chez vous et, pas sur le haut-parleur de votre téléphone dans le train, par exemple. Hein. Bon. faites comme vous voulez. Hein. On, va encore monter l'entrée du filtre. Je, l'avais mise à qu'à la moitié pour être sûr de ne pas saturer. les entrées des filtres Donc là, ils se situent l'un après l'autre, hein, les deux filtres. On chipote euh, jusqu'à trouver un timbre qui nous plaît. C'est sans doute excessif comme effet, mais c'est pour vous faire écouter, euh, pour que vous l'entendiez bien. On va maintenant revenir en arrière pour moins exagérer. Voilà, quelque chose comme ça. Alors maintenant, si vous avez un module de bruit qui n'offre pas ces trois couleurs, c'est pas très grave. Euh, partez du bruit rose ou rouge, il contient de toute façon des fréquences aiguës, euh, juste moins. Si vous n'avez qu'une seule couleur, euh, vous n'avez pas de dosage, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Probablement, si vous avez un autre module de bruit, il est possible aussi qu'il n'ait pas un niveau de sortie aussi élevé. attends, ça, ça me casse la tête, c'est bon comme ça. Alors, peut-être qu'il vous faudra l'amplifier. Et les amplificateurs en Eurorack, je l'ai déjà dit d'ailleurs, ils n'ont pas une amplification très élevée. La plupart des VCA n'ont pas d'amplification. Ils peuvent atténuer le signal, mais ils n'ont pas d'amplification supérieure à un rapport 1, à 100% si vous voulez ou 0 dB, hein, trois manières de dire la même chose. Certains VCA ou mixeurs vous proposent une amplification de x2, 200%, plus 6 dB, euh, plus 12 dB, x4 c'est encore plus rare. Après, vous avez euh, les entrées lignes ou entrées guitare qui offrent une amplification énorme, euh, parfois x100. Là, ça devient plus cassé. Euh, moi, j'ai l'external input euh, de Pfer qui est vraiment pas très bonne. Befaco en fait une qui a l'air pas mal. Pittsburgh fait une entrée ligne pas chère, mais celle-là n'a pas d'enveloppe follower. Vous avez aussi euh, des entrées lignes euh, symétriques en XLR. J'en vois pas bien l'intérêt. C'est un peu comme mettre de l'huile de Formule 1 dans un tracteur, mais enfin pourquoi pas. Et de toute façon, je ne sais pas de quoi je parle. J'en ai jamais essayé. Ce que je vais faire juste pour vous montrer, c'est utiliser la fois B plus C. Si on met ces deux canaux en série, on va arriver à 400%, donc euh, plus 12 décibels, et c'est le mieux qu'on pourra atteindre. On y va. Et non, mais c'est quoi ces conneries je, je suis rentré dans la sortie de mon filtre. C'est un miracle qu'on ait entendu quelque chose. <laughs> bon. Ça, c'est en rentrant dans l'entrée du filtre. <coughs> enfin, c'est dingue, j'aimais mieux avant en faisant n'importe quoi. Bah, bon, bref, euh, j'ai dit que <laughs> j'allais passer par, le, par la fois B plus C. Attention, paf Voilà, euh, donc là, on passe dans les deux canaux en série, on a une amplification maximum chaque fois, et on va tout bourrer à fond. Voilà, je suis repassé en, bande passe sur un en passe bande en français, ok, sur un des filtres. Et je vous avais dit qu'il serait méchant, hein. Ça, c'est un hi-hat méchant. Hmm. bon, il a aussi beaucoup d'attaques parce que euh, j'utilise une courbe exponentielle pour le, le Une Il sature peut-être un peu trop là, mais bon. On va passer à la deuxième... Non, attends, ta gueule, d'abord, voilà. On va passer à la deuxième manière de générer euh, un son de hi-hat, qui est euh, une grappe de fréquences. Bon, alors ici, j'ai le trident qui permet de générer très facilement trois fréquences. Alors souvent, les modules tout faits utilisent plus que trois oscillateurs. Alors l'idée, ça va être de remplacer le noise par le trident, et alors je vais utiliser le, non, non, je ne sais pas très bien ce que je vais faire, je, parce que je ne sais pas comment ça va sonner. Euh, je vais le faire, <laughs> et puis, on en parle. Ça va Attention Wata Alors, euh, tout ça pour ça. <laughs> Bon, euh, finalement, je ne suis sorti que de l'oscillateur du dessus. Hein. Donc le trident, c'est trois oscillateurs. Je suis sorti que de celui du dessus, parce que les deux du dessous modulent le premier en anneau. Et c'est pour moi, c'est tout à fait suffisant pour le besoin de l'exercice. Euh, on pourrait avoir un son moins tonal et plus bruiteux, euh, mais ça me semble pas indispensable pour, pour la démonstration que je veux vous faire ici. Ce qu'on peut faire c'est un petit peu jouer avec ces trois oscillateurs, euh, leur fréquence, leur forme d'onde, pour, voir les, différents timbres qu'il y a moyen d'obtenir. Hein, c'est pas mal ça. Mhm. <laughs> Tiens, voilà, là j'aime bien une enveloppe un petit peu plus longue, enfin plus plate sur ce son-là. Ok. Allez. <laughs> On va prendre ça, un, son en vaut bien un autre. Hein. Alors là, il est relativement lisse. Alors, selon le choix des fréquences, on va avoir un son plus ou moins lisse, mais même quand il est un peu rugueux, il n'est pas chaotique. Euh, on va continuer sur l'idée de moduler avec des basses qui ne s'entendent pas parce qu'elles ne passent pas le filtre, mais qui modulent par saturation avant le filtre ou au plus tard à l'entrée du filtre. Si j'utilise un des oscillateurs pour générer une fréquence basse, je vais avoir une modulation qui sera peut-être très ronflante, mais toujours pas chaotique. Bah, essayons ça quand même. Pouf voilà, donc maintenant, j'ai mon oscillateur du haut qui est modulé, qui fait déjà un, bruit de hi-hat, qui rentre dans la fois B plus C, qui maintenant me sert de mixeur, et j'ai l'oscillateur du bas qui rentre aussi dans la fois B plus C. Euh, j'ai utilisé la fois B plus C comme mixeur, et donc là, je rentre une fréquence basse. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Euh, si vous avez envie de faire euh, <laughs> un bruit de, sonnette euh, électrique, ça peut le faire. Mais pour faire un bruit de, hi-hat, non. Donc, j'utilise plus cet oscillateur là pour moduler et du coup, il va reparticiper à, à la génération du son. Hein. voilà. Ouais, je vais faire une petite digression pour revenir aux bases historiques et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais en fait ce que je voulais vraiment vous partager, c'est euh, mon astuce de venir emmerder le son avec des fréquences basses qui ne s'entendent pas mais qui viennent foutre le bordel. Et du coup, j'ai pris des raccourcis sur la génération du timbre de base et dans un deuxième temps, je me dis que c'est dommage. Je vais vous montrer un des schémas classiques pour produire un timbre de cymbale ou de hi-hat en analogique et bon, je le fais dans VCV parce que ça demande 6 oscillateurs et je vais pas faire un patch hardware avec six oscillateurs parce que j'ai la flemme. Voilà. L'avantage aussi dans VCV, c'est qu'il est très facile de rentrer ben, au clavier les fréquences exactes que l'on souhaite pour les oscillateurs. Et comme je me suis inspiré des articles de Gordon Reed, dont j'ai déjà parlé dans Sound on Sound et dont je vais mettre un lien en description, j'ai aussi utilisé les mêmes fréquences que lui, alors que en hardware, euh, j'ai chipoté à l'oreille et je ne sais pas du tout quelle fréquence j'ai choisi. Ici, les fréquences des 6 oscillateurs sont assez proches les unes des autres. Elles sont toutes entre 1000 et 1500 Hz. Je vous invite à aller lire son article si vous voulez voir euh, les fréquences exactes. Et on va essayer différentes manières de patcher ça euh, pour voir ce que ça donne. J'en ai aussi profité pour les déclencher de manière un peu plus orthodoxe. Dans la version hardware, j'avais pris un raccourci qui était d'utiliser la cloque comme source de trigger. Euh, c'est un peu un hack et ça ne marche <laughs> vraiment que si je veux des hi hat sur toutes les croches par exemple. Pour un motif plus compliqué, il faut un séquenceur de trigger. J'utilise, ah, ça sert à rien que je vous montre à l'écran, je vais vous montrer avec la souris hein, puisqu'on va incruster l'image. J'utilise un séquenceur qui qui a un canal de trigger et un canal de CV pour pouvoir à la fois trigger l'enveloppe et ajuster sa longueur. C'est une des manières de faire, hein. il y en a d'autres. Donc ça c'est ma cloque, ça c'est mon séquenceur, ça c'est mon enveloppe qui contrôle le VCA, qui va dans la sortie du rack. Il y a un beau VU orange sur le VCA qui, à mon avis, ne doit rien donner chez vous euh, dû à la conversion de 60 à 24 images par seconde. Et voilà, c'est comme ça. Et ceci étant dit, on va écouter ce que ça donne. Ça, c'est le mixage des six fréquences, euh, simplement euh, mixées en parallèle les unes aux autres. Hein c'est pas très beau, faudrait choisir des fréquences plus éloignées peut-être. On va essayer de faire ça puisque de toute façon il y a un undo dans VCV. <laughs> voilà par exemple. Voilà un peu ce que ça peut donner. Ça passe toujours par un filtre passe haut qui est sur 7,5 euh, kg là. Ça c'est sans le filtre passe haut. bec, bec, bec. Euh, j'ai mis pas mal de résonance dans le filtre de nouveau. Si j'en mets pas, c'est pas fondamentalement différent, mais ça a moins de pêche quoi. Pour le moment, c'est toutes des ondes carrées. On écoute ce que ça donne avec d'autres formes d'ondes. On va prendre toutes les scies. Voilà. Ça marche aussi. C'est un peu moins de mordant. On essaye les triangles. Oula. Alors, on va revenir en arrière, et ça, c'est vraiment euh, la magie de Undo. Hein. <laughs> Et maintenant, on va essayer des modulations, parce que parfois, euh, six oscillateurs mixés en parallèle, euh, ça le fait tout à fait, mais parfois, on va moduler les oscillateurs entre eux. On peut les moduler en FM, on peut les moduler en anneaux, euh, tout ça ce sont des pratiques relativement communes. On va les moduler en FM, donc en les groupant deux par deux, voilà. Alors la quantité de modulation FM, je l'ai un peu cherché à l'oreille, et j'utilise de la modulation exponentielle, hein, qu'on trouve sur tous les oscillateurs. On s'écoute ça. Hmm. Là, on se rapproche euh, du son de hi-hat analogique euh, classique, hein, déjà. On essaye d'autres formes d'ondes. Là, on était sur carré. Allez, on, met des si partout. Voilà, des sinus pour euh, changer. Hmm. Bon, j'arrête là. La conclusion est un peu la même. Euh, les ondes carrées donnent un son plus corsé. Hein. On va revenir à ça. On essaye la modulation en anneau. Alors, si vos modulateurs en anneau ont comme ceci un bouton mix, euh, vous le mettez bien au maximum pour que la modulation soit totale. Poum, voilà, on s'écoute ça. C'est un peu différent. Je crois que je préférais la FM, en tout cas avec euh, ces fréquences-là. Hein, je ce qu'on peut jouer, même. je vais plus chipoter aux fréquences et je vais pas chipoter aux largeurs de pulse non plus. On pourrait vraiment essayer beaucoup de choses, hein. tout est permis. Euh, ce que je vais faire, c'est essayer d'autres formes d'ondes. Donc on repasse sur les si. Et la conclusion est toujours un peu la même. Hein c'est avec les ondes carrées que c'est le plus corsé et il y a peut-être une autre raison pour laquelle cette forme d'onde est souvent choisie dans les circuits de génération de sons de cymbales et de hi-hat, c'est que sur une forme d'onde aussi simple, où il n'y a finalement que deux valeurs de voltage possibles, on peut utiliser des portes logiques à la place des modulateurs en anneaux, ce qui est un circuit un petit peu plus simple. Et je vais peut-être dire une grosse connerie, et si c'est le cas, ce ne sera pas la première ni la dernière, mais je pense que des portes XOR devraient faire le même effet qu'une modulation en nano sur des ondes carrées. Alors, je ne vais pas vous raconter euh, toutes les variations autour de ce patch que j'ai essayé parce que finalement elles reviennent un petit peu toutes au même résultat. Mais j'ai essayé par exemple, au lieu de grouper les oscillateurs deux par deux, j'ai mis tous les modulateurs en anneau en série. C'est-à-dire qu'on avait chaque fois un modulateur en anneau qui rentrait dans le suivant avec juste un oscillateur supplémentaire qui venait moduler ça. Ça demandait bah, plus de modulateurs en anneau ou bien ça permettait moins d'oscillateurs pour un résultat à peu près pareil de toute façon. Quelque chose que j'ai bien aimé, c'était d'avoir certaines paires modulées en anneau et d'autres en FM. Mais mais je suis sûr que simplement jouer sur les fréquences aurait produit le même genre de variation. Quelque chose qui était intéressant, c'était de mettre tous les VCO en série dans la modulation FM. C'est-à-dire qu'on avait chaque fois un oscillateur qui modulait le suivant en FM, et euh, ce c'était pas terrible, je vais vous faire écouter. Ça, c'est la modulation FM normale, et maintenant, on va faire comme ça. Voilà, chaque fois chaque oscillateur vient moduler le suivant. C'est autre chose. quand je dis que c'est pas terrible, en fait, c'est une question de goût plutôt. Mais on entend plus les fréquences et on a moins l'effet de bruit. Qu'est-ce qui se passe si je si j'utilise plein de fréquences complètement différentes et plus éloignées les unes des autres Non, c'est toujours le même constat. Hein. En tout cas, ce dont il faut se rappeler, c'est que la plupart des modulations produisent des fréquences euh, un peu supérieures et très inférieures aux fréquences euh, sources. Et plus les fréquences sources sont rapprochées, plus ça va produire des fréquences basses, ce qui rend l'usage de notre filtre absolument indispensable. Écoutez plutôt. Hmm, ça va pas, hein donc ça, c'est assez proche de ce qu'on a fait en hardware avec le Trident. Ce qu'on a fait avec le Trident est un peu différent parce qu'il n'y a que trois oscillateurs et même parfois je vais n'en utiliser que deux. Et donc on a un ou deux oscillateurs qui en modulent un troisième en anneau. Ça, c'est la modulation interne au Trident. Quand on réduit le nombre d'oscillateurs, eh bien c'est pareil. On a un timbre qui s'éloigne du bruit et qui se rapproche du son d'oscillateur. Je vous fais écouter ça ici. Donc avec le trident, bah, tiens, on va faire comme avec le trident. Euh, non, on n'a pas ce loisir. Les modulateurs en anneaux euh, <laughs> n'ont que deux entrées. C'est pas grave. De toute façon, 6 oscillateurs, quatre oscillateurs. La différence n'est pas flagrante, mais deux oscillateurs, c'est beaucoup plus sage. Hein. c'est beaucoup plus proche du son d'un oscillateur que du bruit. Alors qu'avec 6 oscillateurs, ça commence à tendre vers le bruit. Alors, on va repasser à la valise hardware et dans un moment, je vous montrerai mon raccourci pour ne pas avoir à utiliser 6 oscillateurs. C'est de mixer à ma paire ou mon trio d'oscillateurs un bruit blanc pour rajouter ce côté un petit peu bruit. Je vais encore un petit peu chipoter, faire d'autres trucs et puis on fera ça. On y retourne. Voilà, voilà, on a retrouvé un truc un peu sympa. Et maintenant, on va mixer du bruit rouge à ce son d'oscillateur. Et le bruit rouge, normalement, ne devrait pas être audible parce qu'il ne devrait pas passer le filtre. Mais provoquer de la saturation. Ah, c'est tout rien, hein. c'est tout de suite excessif. Alors on monte un peu de bruit rose. Qui lui s'entend un petit peu, hein. il passe un peu le filtre aussi, mais c'est pas dérangeant. Euh, si je mets du bruit blanc, lui, euh, clairement il passe le filtre, on entend le bruit. Euh, c'est pas forcément un problème, on peut aimer ça. Hein. Hein, moi j'aime bien ça, mais ce que je voulais vous montrer c'était justement de moduler le son avec un autre son qui ne s'entend pas, mais qui crée une modulation par saturation qui correspond euh, plus ou moins à une modulation d'amplitude. Hein. Wow, mais qu'est-ce qui se passe C'est plus le même patch En montant la vidéo, je viens de décider de filmer un petit bout supplémentaire, parce que quand je déclare comme ça qu'une saturation c'est un peu comme une modulation d'amplitude, ça mérite peut-être une petite explication, un petit développement, une petite démonstration. Alors d'abord, euh, je vous ai dessiné une saturation, une onde saturée, ok On a une onde qui contient à la fois une basse fréquence et puis des fréquences élevées, comme ça. Quand l'onde est aplatie à ses sommets par la saturation, évidemment, la fréquence élevée a tendance à s'atténuer, voire à disparaître, ce qui est l'équivalent approximatif d'une modulation en amplitude des hautes fréquences euh, par les basses fréquences. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un patch où, à la place de la saturation, j'essayais directement de la modulation en amplitude, en prenant le risque de découvrir en live et devant vos oreilles ébahies qu'il y a en fait un meilleur truc que ma super idée. <laughs> bon alors, on va voir. J'ai rajouté une couleur de câble, c'est l'orange, et en orange, c'est aussi de l'audio, mais c'est l'audio qui va me servir à moduler mon signal audio principal. Donc en gros, euh, ce seront les basses fréquences. J'ai introduit un deuxième VCA, celui du bas, ici sur le module 2 HP, pour effectuer cette modulation, et on voit bien que l'audio basse fréquence va venir moduler euh, l'audio, euh, les plutôt hautes fréquences qui sortent de mon oscillateur. Hein. Ensuite, on passe encore par le filtre avant de retourner dans le VCA qui est piloté par l'enveloppe, le VCA qui sert à la modulation, pour le moment, ça module pas vraiment. Il est juste ouvert par euh, un CV continu que je génère avec euh, l'offset ici, qui est le bouton rouge de la fois B plus C. Euh, j'ai fait une vidéo sur la fois B plus C qui explique bien son fonctionnement si vous voulez comprendre ce que je fais avec les deux boutons. Et maintenant, je vais y ajouter la modulation qui vient de cet oscillateur-ci, celui du bas, qui est réglé sur une fréquence basse. Alors pourquoi est-ce que j'ai mixé ma modulation à un CV continu, un offset comme on dit, euh, simplement pour la mitiger un petit peu, pour qu'elle ne soit pas euh, totale hein Alors ce qu'on va essayer de faire c'est de moduler le bruit blanc plutôt que la sortie de ces deux oscillateurs. On réintroduit la modulation Voilà, faut, faut doser le, faut doser l'offset et la modulation selon les cas. Et en fait, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, que peut-être que la M allait donner aussi bien, voire mieux que la saturation, ben, euh, euh, voilà, dans ce cas-ci, un bruit blanc modulé par une fréquence basse. Euh, j'ai choisi une dance donc, euh, la modulation en AM, en fait, ça marche potentiellement mieux que <laughs> la distorsion. Euh, je le découvre avec vous. En fait, le timbre de la distorsion va souvent dépendre du module qui distord. Là, j'ai utilisé le Morgasmatron. Il y a sûrement mieux, il y a sûrement pire. Tandis que l'AM, euh, c'est un peu plus prévisible. C'est un petit peu moins chaotique, moins hasardeux que les cymbales d'un vrai Charleston qui racle les unes contre les autres. Ça, on avait plutôt obtenu avec le patch basé sur euh, le bruit rouge euh, et la saturation. Et d'ailleurs, on va y retourner à ce patch parce que j'ai déjà filmé une fin à cette vidéo <laughs> et je vais pas le faire deux fois. Ok À tout de suite. le bruit rouge contient trop de basses proportionnellement. Et je trouve que là, c'est. C'est trop. C'est trop. Pour garder l'image de rocailleux, c'est des trop gros rocs. Hein. Euh, je préfère le rose. Mais il s'entend, il passe un peu le filtre. Alors, comme j'ai dit, c'est pas forcément un problème. Mais si on essaie un mélange des deux, Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Euh, non, il quelle heure oh, Je dois me casser, je dois me casser. Bon, euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, ça, c'est euh, mon truc ou mes trucs pour générer des hi-hats. Après, bon, c'est sûr que pour vraiment trouver le, son de hi-hat qu'on veut, l'égalisation joue beaucoup aussi. Ça, c'est plutôt un travail de mixage, alors je m'en suis pas occupé ici. Amusez-vous bien, faites des hi-hats, n'oubliez pas de faire des kicks aussi, sinon vous allez devenir fou d'aigu, et je vous souhaite de faire beaucoup de bruit.